नेता टाइप आधा काम मत करो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ

क्या भाई तुम लोग आप हटिया पर डांटे जाइए तो विवर में चले आप जाओ ना भी डॉक्टर से बात करता हूँ सबको पता करता हूँ जो सही है तुरंत पता चल जाएगा ठीक है अरे मैं बात करूंगा पता चलेगा क्या सही क्या गलत है कैसे खेलेगा वो वो मारा हाँ? तो बताओ भैया प्रसाद का बाद पुलिस वालों को तोड़ डाली पुलिस वालों ऐसे ये सब लाल हो गया हम लोग देखे घर से आया था खून उन जम गया एकदम इतना ज्यादा तो मर गया सुनिए साहब जब वो वहाँ से लौट के आए पूरा खून जमा का काला पूरा लाल था लेकिन मुसलमान भाई क्या करे तबर करते हैं ऊपर वाले भगवान से किसी से नहीं क्या करूँ भगवान के अलावा हमारा कोई नहीं है सर इतनी सोच नहीं है इनकी कोई बात नहीं सोच नहीं है ठीक हम भी सोच रहा कोई गलती नहीं है इनकी चलो भाई क्यों तुम खड़े हो डेटाबेस नहीं मान रहा है तो बताओ चल अंदर चल अंदर चल अंदर चल अरे पर से कुछ मेरा कबूल लगी थी बहुत तो करीबी हालत हम लोग की उसके बात लोग करे या पूरा काला अस्पताल में डॉक्टर कौर ने एम्बुलेंस से अकबरपुर भेज दिया गया अकबर खून चढ़ रहा था खून बदन में नहीं था रात के दो बजे दम निकल गया मेरे बच्चा कहा मेरे लाल कहा मेरे भैया कहा मेरे भैया अरे मोरे भैया पुलिस वालों कहा मारा था बताओ हम वही कातली मार पारी करते क्या करने गया था वो दुकान था वो कुछ ले रहा था बदुदी में दौड़ा दौड़ा के बेल चार लोग कि, कितने कितने पुलिस वाले थे जो बताया चार बता रहे चार पुलिस वाले चार देव कौन कुछ अभी वो बारी आएगा खुद ही आप लोग कहाँ की पुलिस थी अलीगंज की थी ये नहीं मालूम की कहाँ चुनाव कर रही तुम क्या दिलवान नाम हमारा बच्चा तुम क्या काम करते हो साइकिल का पंचर बनाता हूँ और कुछ नहीं गरीब लाचार आदमी मलाई का घर कुछ नहीं खुदा बस हो गया हाँ, तो आराम से पानी पियो नेता टाइप आधा काम मत करो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ